Bon dia a totes i a tots, sóc Adrián Juste, portaveu de Totes amb Burxassot, i en aquest vídeo vaig a fer un resum del ple ordinari de febrer, un dels plenaris més curts de la legislatura motivat eh, especialment per a la paralització de les propostes que venen dels grups municipals de l'oposició. A Totes amb Burxassot tenen paralitzades 5 propostes a l'espera d'un informe jurídic. Aixina com a punts importants va estar, per exemple, l'aprovació de la Carta de Serveis per a enguany. La Carta de Serveis és un document oficial que l'Ajuntament aprova i publica amb dues coses fonamentals. Un llistat de tots els serveis que s'ofereixen des de l'Ajuntament i des de les institucions municipals i per altra banda una sèrie d'objectius i de compromisos relacionades amb aquests eh, serveis. Des de totes amb Sot van votar en contra perquè és una còpia pràcticament amb molts eh, pocs canvis de la carta aprovada de l'any passat. Per tant, eh, van votar en contra per tres qüestions fonamentals. Any tras any, els, els objectius i els compromisos es van reduint amb la conseqüent eh, empitjorament dels serveis per la mancança de participació ciutadana i de transparència en la elaboració i la valoració de la carta de serveis i per altra banda perquè ens falta informació, per exemple, comparativa amb les altres cartes de serveis per a poder comparar i fer una valoració més completa de com ha anat evolucionant els serveis i els compromisos de l'Ajuntament amb aquests, però bé, vaig ser aprovada amb els vots a favor de Compromís i de Partit Socialista. També vam debatre tota una sèrie de propostes que no tenen que veure amb competències municipals. Es va votar la proposta del Fòrum per la Igualtat de Gènere de declaració institucional o de manifest a l'arrel de, del dia 8 de març, que és el dia des, drets de la dona, i com eh, lo va elaborar el Fòrum de Participació per la Igualtat de Gènere, col·lectiu amb representació de moltes associacions i col·lectius que treballen per la igualtat de gènere, vam votar a favor, considerem que estava ideal, que és un treball que s'ha fet des de baix, des del teixit associatiu i per tant va ser per unanimitat. Vam debatre la proposta de l'equip de govern per a llevar 21.000 euros aproximadament de la partida per al sistema informàtic de gestió de residus per a poder financiar l'enderrocament d'un edifici antic eh, triangular que hi ha al costat de la plaça de la Constitució on està la Policia Nacional, perquè ahir pretenen posar una rotona per a regular el tràfic. Com eh, només portaven la modificació pressupostària i no aportaven informació de l'enderrocament, ni del projecte de la rotona, ni del que volen fer, va votar en contra perquè volem aquesta informació abans d'aprovar els diners per a, per a aquesta qüestió. Va ser aprovat per els vots a favors de l'equip de govern. Per altra banda, també van proposar una esmena a una moció que va proposar el Partit Popular per a assenyalar les places d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, posant que les sancions que es trauen de les persones que aparquen ahir i no tenen mobilitat reduïda es donen per a col·lectius i associacions que es dediquen a aquesta qüestió, que tenen que veure amb la diversitat funcional. La nostra esmena hi va encaminada a que aquestes sancions es dediquen a inversions directes en infraestructures eh, per a millorar la qualitat de vida i facilitar la vida a les persones amb diversitat funcional i que no es donen solament a les col·lectius per dos motius fonamentals. Que pensem quants menys intermediaris eh, millor i per altra banda perquè pensem que no totes les persones amb diversitat funcional van a veure's representada pels col·lectius que hi ha en el poble. Pensem que el més transparent és que sigui l'Ajuntament directament el que fa a les inversions. Com que l'esmena no es va aprovar, vam tindre que votar en contra també de la moció, demanant al Partit Popular que retirarà la moció, la redactarà d'una altra manera, perquè també la redacció era molt ambigua i l'equip de govern podia fer el que volguera amb ella i així anar amb el consens de tots els grups eh, portar-la endavant perquè el fons ens agradava. També es va tractar la moció de Ciutadans per a la revisió i millora dels parcs eh, infantils, una qüestió que hem portat moltes vegades des de diversos grups sempre es vota en contra, no sabem molt bé per què. I per últim es vam donar compte de la situació econòmica de l'Ajuntament. L'Ajuntament tarda uns 307 dies de mitjana en pagar a proveïdors. Per altra banda, tenim factures a pagar 1.360.000 euros, els quals 480.000 estan fora del període legal de pagament, amb el qual podríem incórrer en interessos per la demora. Tenim un deute públic de 16 milions d'euros, i un superàvit de moment de 3 milions d'euros. També van fer una sèrie de pregs i preguntes. A l'arrel de l'aprovació en ple d'una proposta per augmentar les zones verds cada vegada que hi hagi que fer una obra a, als carrers, han preguntat per què a les obres que es van fer de l'ampliació de la vorera del carrer Navarra no es van posar, per exemple, nou eh, arbolar. El govern va respondre que precisament va ser a l'arrel del que va passar al carrer Navarra quan aleshores es va fer la proposta d'augmentar eh, les zones verds quan hi haig que fer una obra. També em van preguntar per l'equiparació salarial del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament. No vam tindre resposta. Em van preguntar què es va fer amb el superàvit, ja que el Ministeri d'Hisenda ha donat permís als ajuntaments de dedicar el superàvit a inversions del municipi. No vam tindre resposta. També em van preguntar per l'adequació del parc que hi ha al costat de l'estació de Burxassot, que està sempre fet pols i molt brut, i eh, la resposta que vam tindre és que s'ha demanat ja una subvenció a la Diputació i part d'aquesta subvenció es va dedicar a la millora d'aquest parc, a la millora del subpipicant, etc. Vam preguntar per un arbre que hi ha malalt a la, al passeig de Concepció Arenal i es va dir que és un arbre que està malalt ja de forma crònica i aprofite per a dir que el 60% de l'arbolat de Butxassot està malalt. Vam preguntar també per què L'Ajuntament perd tants judicis, vam tindre resposta. També vam preguntar per pressupostos municipals d'enguany, vam tindre resposta. També vam dir per què tenim com eh, cinc mocions paralitzades a l'espera d'informe, ja veure quan entren. Per últim vam preguntar eh, per les protestes de la, de la plantilla que se dedica a la neteja viària i a la recollida de FEM perquè ha estat protestant i concentrant-se front a l'Ajuntament als mesos de gener i de febrer demanant la millora de les seues condicions laborals i la millora del seu salari. I el que, mm, la resposta que vam obtindre és que, clar, això és una cosa entre la empresa que fa el servei, que com sabem és un servei que està privatitzat, i entre el personal laboral i que ahir l'Ajuntament no té que ficar-se. Nosaltres estem en contra d'això. Hem fet una proposta per tal que l'Ajuntament posi del costat dels treballadors i les treballadores revise els plecs per veure si cal posar algun tipus de sanció i res, eh, això és tot. Si teniu algun dubte, fiqueu-lo en la caixa dels comentaris, feu preguntes o el que siga i res, ens veiem eh, fins al pròxim vídeo.